көлөм туруктуу болгон процессти карайлы мындай процесс изохора процесси бул процессти демонстрациялаш үчүн алдыбыздагы орнотууну карайлы бул жерде айнеги идиш У түрүндөгү манометр менен туташты манометр атмосферадан жогорку ашыкча басымды өлчөйт ошол себептен У түрүндөгү идиште суюктун деңгээли бирдей оң тарабы атмосфера басымын аныктайт сол тарабы идиштеги газдын басымын аныктайт белгилүү болгон айнек идишти газ күйгүзгүчү менен ысыталы бул учурда айнек идишке туташкан манометрде суюктун деңгээли түшкөнүн байкайбыз абанын басымы атмосфера басымынан көп болгонун байкадык айнек идишти муздак сууга салып муздаталы бул учурда манометрдин идиштеринде суунун деңгээли көтөрүлө баштады демек абанын басымы атмосфера басымына салыштырмалуу азаюуда. өткөрүлгөн тажрибанын жыйынтыгы боюнча туруктуу массасы бар газдын көлөмү дагы туруктуу болсо анда анын басымы абсолюттук температурага түз пропорциялаш